आ जाए आराम से आराम से दूर चलो दूर चलो पांडे पास पीछा शॉन पीछा शॉन पीछा ना आगे यार हाँ ना यार अबे और यहाँ देखिए पटाखा फोड़ने पटाखा फोड़ने के लिए उन्होंने मंडप के गेट पर गाड़ी लगाई हुई है अरे क्या मिलेंगे Thank you. Thank you.